tarda. Soc el Diego i soc Venezuela. Barcelona és un conjunt d'emocions, sentiments i records que componen la meva vida. Com petites peces d'un trencaclosques. Unes peces ja les tenia, altres les havia perdut i els que em falten les vaig trobant a cada pas. És l'optimisme de pensar que he guanyat un tros de terra quan solia pensar que que havia perdut la meva. Dels records i experiències del meu país que havia perdut, puc dir que Barcelona és el moviment cosmopolità a la i la diversitat de Caracas, l'horitzó de les platges de l'Orient veneçolà i el cel de la meva ciutat Cumaná. Són moments en què puc viure el calor de Maracay, la brisa carupanera, un breu, I en un breu moment puc apreciar els pins en un bosc de Mèrida amb el fred de les muntanyes venezolanes. És la festa i la gresca de gens alegre que dona la mà a qui li obre el cor a la cultura catalana i a la seva llengua. És la simplicitat de les coses, amb essència de l'ànima. Pa i tomàquet, pa amb tomàquet, aioli, vi, oli d'oliva, les anchoves, i les olives mateixes. Tots elements simples en aparença, però que deixen descobrir una substància i profunditat d'una experiència tan sublim que no cal afegir res més. És fam de llibertat, rebel·lia, convicció i esperança en què les coses s'han de fer amb justícia i autodeterminació, amb fe en què sempre es pot estar millor. És la pau solemne i sentida que que s'allotja en el teu cor a la plaça Sant Felip Neri. És dir hola amb un somriure a cada moment a un estrany que va de pas i que respon igual, com si fos un amic de tota la vida, per uns segons. És la meravella de caminar per carrers i edificis de temps immemorials i sentir que vius aquesta història i formes part d'ella. Gràcies.